Lepši svet po francosko. Od ponedeljka v Lidlu. Francoski sir Duc de Coeur 3,49 evra in salama 2,99 evra. Duc de Coeur v Lidlu. Lidl, preprosto več za vas.